no Próxima estación, Andrés Tomorrow. ¿Qué pedo, cachorros? Estoy orgulloso porque este es otro video que voy a hacer y ya pues. Espero que les guste. Y el tema de hoy es el siguiente. A todo el mundo tiene primas y todo eso. Y a veces a uno le toca vivir con ella. A mí me tocado ese casito. Y le voy a mostrar cómo se comporta ella conmigo. Miren, ¿qué meta? ¿Qué hay de comer? ¿Pero por qué te pones así? ¿Qué te pasa? Bueno, grave. pareces lento. Sí, ven, yo te dije. Así son a veces algunos familiares. Espero que en su caso no estén de ese modo. Ya se fue todo el tema de hoy, cachorro. Nos vemos para ver. Chau, chau, chau, chau, tengo algunos videos, a ver, a ver, a ver. A ver.